Assalamu alaikum. My name is Muhammad Awais. I did my Hifz Quran almost eight years before in 2013. Uh, now, mm, this is my intro, so I'm going to uh, uh, recite some um, ayah from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله So mm, I can teach you Quran if you want to get classes of Tajweed or Hifz Quran then you are at right place. You just have to fill up the form that is given below and then you can get started your classes inshallah thanks for watching